Balozi Dr. Buriani ameyasema hayo katika kikao cha tathmini ya utekelezaji wa mpango wa usajili wa kutoa vyeti vya kuzaliwa kwa watoto wenye umri chini ya miaka mitano kwa kubainisha kuwa mambo hayo yanadaiwa kufanyika zaidi mjini kuliko vijijini, kauli ambayo imeungwa mkono na meya wa halmashauri ya manispaa ya Tabora Ramazani Kapela. Wanakuwa na kadi za kliniki mbili, moja lina jina la baba huyu mwingine kwa mwingine. Swala hilo la udanganyifu ni mbaya sana, kwa sababu kwanza utamchanganya mtoto, lakini pili, wakati wa kupata cheti cha kuzaliwa, kwa sababu vyeti hivi vitawekwa kwenye mfumo, itakuwa ni shida na itashindwa kujulikana baba, baba yake ni yupi wa hakika. Hayo ndio mambo ya mjini hayo ndo mambo ya mjini. Ukienda Uyui au Sikonge huwezi kukuta hayo mambo <laughs> lakini mjini anaangaliwa mwenye Eh, mwenye afadhali anapewa mtoto. Kwa hiyo jamani, mnapokuwa mjini hapa mwe makini. Katibu Mkuu Wizara ya Katiba na Sheria, Mele Makondo, anasema Tanzania imefanya vizuri katika usajili wa watoto na kwa upande wake kabidhii wasia mkuu Rita na afisa mtendaji mkuu wa Rita, Angela Anatori, anabainisha takwimu halisi za usajili wa watoto nchini. Tumeweza kufikia hapo. Waliosajiliwa na kupata vyeti kinachosomeka sasa hivi ni asilimia 65. Naishukuru sana serikali kwa kuwezesha maboresho haya na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma mahali walipo kwa wakati katika kikao hiki wito umetolewa kwa kina mama kuacha tabia mbaya ya kuwa na kadi mbili za kliniki kwa mtoto mmoja, ni kumkosesha haki ya msingi ya kusajiliwa kwa mtoto huyo na kutambuliwa na serikali. Sande Kabae, Star TV, Tabora.